un véhicule de combat grade MLRS et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. Dans la direction Kranolimansky, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie et des opérations actives d'unités du groupe de forces centre, ont touché la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova de la République populaire de Louhansk, Yampolovka et Terni de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés, trois camionnettes, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités et des tirs d'artillerie du groupe de forces sud, plus de 250 militaires ukrainiens, 6 chars, 5 véhicules blindés de combat, 7 véhicules et un obusier des 20 ont été détruits en un jour. En outre, un dépôt de munitions de la 53e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de la Stochkino. Dans les directions sud-donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gledar et de Novomikhaïovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans ces directions se sont élevées à 50 militaires ukrainiens, une camionnette, trois voitures, ainsi que des obusiers des 20 et des 30. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 15 militaires ukrainiens et 5 voitures ont été détruits lors des dégâts d'incendie par jour. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 76 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 114 districts en une journée. Un entrepôt de carburant et de lubrifiant de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Zalizniknoa, dans la région de Zaporozhye. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Boguslavka, dans la région de Kharkiv. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 5 roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR par jour. Outre, 16 véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Zaliman, Kremnaya de la République populaire de Luhansk, Vladimirovka, Vasilvka, Pavlovka de la République populaire de Donetsk, brestovois, lozovaya de la région de Kharkiv et Alki de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 404 avions, 224 hélicoptères, 3544 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8384 chars et autres véhicules blindés de combat, 1071 systèmes de lance-roquettes multiples, 4415 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 9073 unités de véhicules militaires spéciaux.